Xurşudbanu Natəvan ixtisarla iştirak edirlər. Xurşidbanu Natəvan, Canişin, Knyaz Xasay, Seyid Hüseyn, Hidayət xan, Mirzə Ruhullah, Nəvvab, Mamayi, Tervahan, Qoca Knyaz, Daşdəmir, Zahir bəy, Bəyim, Kör Kamançası, Təhminə, Şahmar, Möhnət, Fərəc bəy, qala rəisi, Mixaylov, Şəhzadə, Məlikül Dövlə, Muradlı. Birinci pərdə, birinci şəkil. Qafqaz canişininin malikanəsi. Pərdə açılanda geniş otaqda Xurşidbani ilə Mirzə Ruhullah sükut içində dayanıb zala baxırlar. Kinyaz Xasay iti addımlarla gəlib Xurşudbanının qarşısında dayanır. Kinyaz Xasay Canişin cənabları indi buyurub sizi dinləyəcəklər, Banu bəyim. Xurşud Banu, təşəkkür edirəm, Kinyaz. Kinyaz Xasayev, mən sizin haqqınızda lap əfsanəyə bənzər gözəl söhbətlər eşitmişəm. Xurşid Banu, sən mənim haqqımda zəhərli sözlər də eşidə bilərsən, Kinyaz. Kinyaz Xasay, ola bilməz, bütün Azərbaycan sizinlə fəxr etməlidir. Xurşidbanu. Bu sözləri səndən eşitmək mənim üçün xoşdur, Knyaz. Qarabağa qonaq gəlsən, bizi şad etmiş olarsan. Knyaz Xasay. Böyük məmnuniyyətlə gələrəm, Banu bəyim. Orta yaşlı, yaraşıqlı bir adam olan Canişin otağa daxil olur. Canişin. Xoş gəlmisiniz, madmazel. Sizi gördüyümə çox şadam. Rica edirəm əyləşin. Xurşidbani ilə canişin əyləşirlər. Sizin nəslinizə dərin hörmətim olduğuna əmin ola bilərsiniz, madmazel. Qaladakı çino nöhlərimizdən razısınızmı? Onlar sizə lazımı qədər hörmət edirlərmi? Xurşid Banu, onlarla elə yaxın münasibətim olmasa da, güman edirəm ki, mənə hörmət eləməyə bilməzlər, Knyaz həzrətləri. Canişin, Banunun ötkəm cavabına bir qədər təəccüb eləsə də özünü o yerə qoymur. Əlbəttə, İbrahim xanın nəvəsinə, general Mehdiqulu xanın qızına hörmət hər kəsin borcudur. Eşitdiyimə görə siz həm də gözəl şairəsiz. Sizin haqqınızda kapitan Mirzə Fətəli Axundov mənə danışmışdı. Mən Azərbaycanlıların igidliyinə heyranam. Elə bil ki, Allah özü onların qəhrəmanlığını gözəl Qarabağ atları ilə mükafatlandırıb. Ancaq təəssüf ki, belə cəsur xalqın yarısı sizdən ayrı düşüb. Xurşud Banu Bu bizim faciəmizdir, Knyaz həzrətləri. İki böyük dövlətin qədim bir tarixi olan Azərbaycan xalqını iki yerə parçalayıb, qardaşı qardaşdan ayırmaları ədalətli iş deyildi. Canişin Tarixin hadisələri bəzən elə cərəyan edir ki, ağıllı hökumdarlar belə amansız hərəkətlərə məcbur olurlar söhbəti dəyişir. Sizin Tiflisə təşrif buyurmağınızın səbəbi mənə məlumdur, madmazel. Mən çalışaram, atanızdan qalan mülkün bir hissəsi sizə qaytarılsın. Xurşud Banu Qinyas həzrətləri, mən bütün mülklərimizin qaytarılmasını tələb eləyirəm. Mən varis yektayam. Canişin zarafatyanı. Siz tək qızsınız, o qədər mülk nəyinizə lazımdır? Xurşidbanu həyəcanla. Mən tək deyiləm ki, Niyaz həzrətləri. Mənim yaşadığım Şuşa şəhərinin əhalisi hələ də şor su içir. Kəndlilərimizin uşaqları məktəbsiz, elmsiz, kitabsız böyüyürlər. Mən onlara heç bir kömək eləyə bilmirəm. Canişin qısa pauzadan sonra. Yaxşı, madmazel, mən sizin xaişinizi olduğu kimi əla həzrət imperatora çatdıraram. Ümid eləyirəm ki, imperator həzrətləri İbrahim xanın nəvəsindən öz iltifatını əsirgəməz. Xürşüd Banu Təşəkkür edirəm, Knyaz həzrətləri. Qalxır. Canişin qalxır. Arzu edirəm Knyaginyanın təşkil etdiyi bu gecəki balda siz də vaxtınızı xoş keçirəsiz. Zənn edirəm Knyaz Xasay sizi bala müşayiət etmək şərəfini qəbul edər. Knyaz Xasay, məmnuniyyətlə. Xurşud Banu Diqqətinizə görə minnətdaram, Knyaz həzrətləri. İcazənizlə biz bugün Şuşa qalasına yola düşməliyik. Canişin, nə deyə bilərəm, sizə yaxşı yol. Əl tutuşur. Xürşüd Banu Knyaz Xasaya da baş əyərək Mirzə Ruhullahın müşayiəti ilə çıxır. Canişin, Xürşüd Banu'nun ardınca baxaraq, ağıllı qızdı, zarafat yana. Knyaz, siz nə vaxtacan subay gəzəcəksiniz? Knyaz Xasay. Canişinin eyhamını başa düşərək zarafat yana. Görünür tale özü qəssən məni indiyə qədər dayandırırmış Knyaz həzrətləri. Canişin gülümsüyür. Eləmi? Xurşud Banu həqiqətən şahanə xanımdı. Zarafat yana. Madam ki, tale sizi indiyə qədər subay gəzməyə məcbur eləmişdi, demək, indi öz bəxtinizi sınaya bilərsiniz. Əgər Xurşud Bani ilə evlənsəydiniz, mən sizi ürəkdən təbrik edərdim. Zənn edirəm ki, bu izdivac əlahəzrət imperatorun özünə də xoş gələrdi. Siz ona sadiq, onun taxt tacına yaxın müsəlman kübar knyazısız. İbrahim xanın nəvəsi ilə sizin izdivacınız Azərbaycan xalqına da psixoloji cəhətdən müsbət təsir edər. İmperator hakimiyyətinə qarşı onların hüsn rəğbətini artırar. Zarafat yana. Necə deyərlər, Siz bizi onlarla qohum edərsiz. Knyaz Xasay ruhla. İmperator həzrətlərini məmnun etmək mənim üçün şərəfdir. İşıq sönür. İkinci şəkil. İşıq yananda Şuşa qalası görünür. Xurşud Banu'nun malikanəsi. Knyaz Xasa ilə Xurşud Banu eyvana çıxırlar. Xurşud Banu Mən vətənimin keçirdiyi ağır günlər haqqında düşünərkən, həmişə özümdə bir gücsüzlük hiss eləyib, bir olan Allahdan nicat ummuşam. Elə bil ki, o da mənim bu faciəli xalqıma cəsarətlə xidmət etməyim üçün səni göndərmişdi. Həyəcanla, sən güclüsən, Qafqaz canişinin dostusan, səni əlahəzrət imperatorun özü sevir, sənin məhəbbətin mənim köməyim, dayağım olacaq. Knyaz Xasay İndi siz danışdıqca Sanki mən də o yalçın qayalar üstündə dayanıb uzaqlara baxan qara yapıncılı Dağıstan igidlərini görürəm. Düşünürəm ki, bizim xalqların taleyi nə qədər bir-birinə bənziyir. Xurşud Banu Ah, Kinyaz, mənim əzablar, istirablar çəkilmiş qəlbimin sənin sevginə, səmimiyyətinə o qədər ehtiyacı var ki, qapı döyülür. Xurşud Banu Kinyazdan aralanaraq Gəl. Daşdəmir gəlir. Banu bəyim, bir oğlan təkidlə sizi görmək istəyir. Kinyaz Xasay, mən getdim öz otağıma. Kinyaz keçir o bir otağa. Cavan bir oğlan olan Seyid Hüseyin daxil olub təzim edir. Xurşid Banu, kimsiz ay oğlan, nə istəyirsiniz? Seyid Hüseyin, Cənubi Azərbaycandanam xan əzrətləri. İran ərbabının əlindən qaçıb sizə pənah gətirmişəm. Xurşid Banu İranda neyniyirlər sizə? Seyid Hüseyin Bizə zülm eləyirlər xan həzrətləri. Bizi çarmıxa çəkirlər. Xurşid Banu Bu mənə məlumdur. Ancaq siz açıq da gələ bilərdiniz. Niyə qaçırdınız? Seyid Hüseyin Sizdən gizlini yoxdur xan həzrətləri. Biz bir dəstə cavan qərara almışdıq ki, şahın zülmündən vətənimizin xilası uğrunda fədai olaq. Ancaq bir kəndxuda bizim fəaliyyətimizi bilib ərbaba xəbər yetirdi. Xurşud Banu, isminiz nədir? Seyyid Hüseyin xan həzrətləri. Xurşud Banu, burada nə iş görə bilərsiniz? Seyyid Hüseyin, hər nə əmr etsəz. Deyirlər, siz təzə məktəb açdırırsınız. Mən müəllimlik də eləyə bilərəm. Xurşid Banu zəngi səsləndirir. Daşdəmir daxil olur. Xurşid Banu, Daşdəmirə. Mirzə Ruhullahı bura dəvət elə. Daşdəmir, baş üstə, çıxır. Xurşid Banu, daxil olan Mirzə Ruhullaha. Mirzə, xahiş eləyirəm, mənim adımdan qala rəisindən rica eləyəsiz ki, bu oğlanın Şuşa şəhərində sakin olmasına icazə versin. Sonra mənim mülkümdən bu oğlan üçün bir otaq ayırıb, içini xalı gəbəklə döşəsinlər. Cənab Seyid Hüseyin, şəhərdə açdığımız məktəbə sizi müəllim təyin eləyirəm. Seyid Hüseyin, mən sizin etibarınızı doğruldacam Banu bəyim. Təzim eləyərək Mirzə Ruhullah ilə çıxır. Xurşid Banu zəngi səsləndirir. Bəyim daxil olur. Xurşid Banu. Tapşır Şuşaya çəkdirdiyimiz bulağın mühəndisi Əbdürrəhim Talıbzadəni nahardan sonra mənim yanıma çağırsınlar. Xurşudbanu knyazın otağına keçir. Bəyim yazı stolunun üstündən şairənin qərənfil şeirini götürüb oxuyur. İşıq sönür. Üçüncü şəkil. Muradalının evinin qabağında kiçik bağça. Bağçanın yanından yol keçir. Seyid Hüseyin və Muradalı. Muradalı. Yenə şükür ki, qaçıb canını qutarmısan xalaoğlu. Deyirəm görəsən bu Şimali Azərbaycan olmasaydı, biz cənublular İran şahının zülmündən hara qaçardıq? Seyyid Hüseyin, sənin mənim kimilərinin qaçıb canlarını qurtarmaqları ilə yaralar sağalırmı? Axı milyonlarla körpəli qocalı ailə hara qaçsın? Neçə min il tarixi olan igid bir xalqı iki yerə parçalayıb gücdən saldılar. Muradalı 10 ildir ki, o tayda qalmış anamın, bacımın üzünə həsrətəm. Atam bizim obaya divan tutan o ərəbabı öldürüb, məni də götürüb bu taya qaçında 12 yaşım var idi. Deyirlər bizdən sonra ərbabın adamları ev eşiyimizi, bağımızı viran eləyiblər. Yazıq anam da bacımı götürüb Təbrizə qaçıb. Orada başlarına nə gəldiyindən indi də xəbərim yoxdur. Bilirəm ki, sənin də xəbərin olmaz. Səni də bir tikə vaxtından atan götürüb Tehrana fəhləliyə getmişdi. Seyid Hüseyin Tehranda yazı atam gündə 14 saat xala kərxanasında fəhləli eləyib məni oxutdurdu. Sonra o cəhənnəm əzabına dözmədi. Dördüncü şəkil Xurşid Banu'nun malikanəsi Xurşid Banu yazı stolunun qabağında dəftərçədən şeirini oxuyur. Daşdəmir gəlir. Cənab şairlər sizin hüzurunuza müntəzirdirlər Banu bəyim. Xurşud Banu, Daşdəmirə. De buyursunlar. Daşdəmir çıxır. Nəvvab, Mamayi, Zahir bəy, Terbahan, Seyid Hüseyin və Mirzə Ruhullah daxil olurlar. İşıq sönüb eyni zamanda da yanır və bu zaman şair Mamayın öz şeirini oxuduğunu görürük. Seyid Hüseyin, Banu bəyim, İcazənizlə möhtərəm şairə bir sual vermək olar? Xurşid Banu, əlbəttə. Ağalar, Seyyid Hüseyin cənabları sənət və ədəbiyyat aləmindən baxəbər, açıq fikirli bir ziyalıdır. Mən istəyirəm ki, bizim ədəbi məclislərimizdə o da iştirak eləsin. Seyyid Hüseyin, Cənab Mamayi, siz şeirinizlə nə demək istəyirsiniz? Mamayi, Məyər aydın olmurdu ki, mən millətimizin dərdini tərənnüm edirəm. Arazın o tayında İran şahlarının bizim qardaşlarımıza nə divan tutduqları gərək ki, sizə daha yaxşı məlumdur, cənab Seyid Hüseyin. Seyid Hüseyin, məlumdur, yaxşı məlumdur. Fəqət millətə vuruş lazımdır, ağalar, inilti yox. Zahir bəy, bizim əfkarı amalımız məhəbbət və şəfqət olmalıdır. Binaən əleyh cənab Seyyid Hüseyin bilmək istərdik ki, siz nə cür vuruş nəzərdə tutursuz? Seyyid Hüseyin Mən xalqı həqiqi azadlığa, birliyə qovuşduracaq mübarizədən danışıram cənab Zahir bəy. Zahir bəy Həqiqi azadlıq bir qədər mücərrət məhfumdur. Bəlkə lütfən fikrinizi izah eləyəsiz. Seyid Hüseyin Cənab Zahir, həqiqi azadlıq odur ki, insanlar yaltaq, rəzil, casus olmağa məcbur edilməsin. Hamı sizin buyurduğunuz kimi izzət nəfsinin sahibi olsun. Cənab Mamayi şeirində bizim öz vətənimizdə vətənsiz olduğumuzu ürək yanğısı ilə yazır. Fəqət nə eləmək lazım olduğunu göstərmir. Zahir bəy coşur. Ağalar, ərəb fars dilləri milləti İslamın iftixarı olduğu üçün onların təsiri bizim kəlamımızı müəyyən edir. Milləti İslamın fütuhatı bizi ərəb-fars münəvvərlərinə yaxınlaşdırmışdı. Nəvvab Zahir bəy, bağışlayın, mən deyəndə ki, siz öz millətinizi tanımırsınız, rəncidə olursunuz. İslam millət deyil, dindir. Tirvahan Rus şairi Lermontov Azərbaycan dilinə valeh olub, onu Şərqin fransız dili adlandırmışdı. Xurşid Banu Fransızların məşhur ədəbi Aleksandr Düma bizə qonaq gələndə Azərbaycan dilinin musiqisinə heyran olduğunu söyləyirdi. Fəqət hamıdan qabaq biz özümüz öz dilimizin qədir-qiymətini bilməliyik, ağalar. Dil bizim milli varlığımızdır. Ağalar, Nə qədər ki Azərbaycan xalqı yaşayır, Azərbaycan dili də yaşayacaq. Mən Azərbaycan balalarının Homeri, Danteni, Şekspiri, Höteni, Puşkini öz doğma, gözəl ana dillərində oxuyacaqlarını görürəm. 5-ci şəkil Xurşid Banunun malikanəsi Hələ səhnə qaranlıq ikən Xurşid Banunun şəninə alqışlar eşidilir. Sağ olsun Banu bəyim. Şairəyə uzun ömür. Xurşud Banu, Mirzə Ruhullah, Nəvvab, Seyid Hüseyin, Mamayi, Tervahan və bir neçə başqa əyanın müşayiəti ilə səhnəyə daxil olur. Nəvvab Banu bəyim, gür meşələrin, sərt qayaların arasından çəkdirib bu uca qalaya çıxartdığınız o bulaq gələcək nəsillərə sizdən unudulmaz yadigardır. Səslər Sağ olsun Xurşud Banu, ömrü uzun olsun şairənin. Xurşud Banu Mirzə Ruhullaha. Mirzə, tapşırın xəbər versinlər ki, bulağın açılışı münasibəti ilə sabah bütün şəhər əhli mənim qonağımdır. Bu axşam isə siyahı üzrə bütün kasıblara şirniya, düyü və yağ paylansın. Nəvvab. Sağ olun Banu bəyim. Sizi bir daha təbrik edirik. Gedək ağalar. Şairəyə dincəlmək lazımdır. Səhərdən ayaq üstündədir. Hamı çıxır. Şairənin üzü fikirli, tutqun bir ifadə alır. O zəngi səsləndirir. Bəyim daxil olur. Xurşud Banu. Knyaz hələ gəzməkdən qayıtmayıb? Bəyim, xeyr. Xurşud Banu. Dərindən nəfəs alaraq öz-özü ilə danışırmış kimi. Knyaz darıxır. Bəyim, Cənab Knyazın özü də adamlara qaynayıb qarışmır. Xurşid Banu Knyaz qəribədir. Məndən ötəri elini, vətənini atıb gəlib. Bəyim tələsik gedir. Knyaz Xasay daxil olur. Xurşid Banu Ah Xasay, Neyçün sən bugün bizim şənliyimizdə iştirak etməyib çıxıb getdin? Bircə görsəydin ki, bulağın açılışına qala əhli necə sevinir? Elə bil ki, bayram idi. Knyaz Xasay gizli dalğınlıqla. Bir özünüz düşünün, Banu bəyim. Arvad o cür işlər görür, cəmaat əl çalıb onu alqışlayır, ərsə kənarda dayanıb gözünü döyür. Xurşud Banu alınaraq. Mən hər bir yaxşı işimdə səni öz yanımda hiss edirəm, Knyaz. Elə bil ki, biz bir adamıq. Knyaz Xasay pərt halda gülümsüyür. Biz bir-birimizi nə qədər sevsək də, ər ərdi, arvad da arvad. Xurşud Banu'nun pərtliyini hiss edərək. Mən sizi başa düşürəm, Banu bəyim. Sizin xalqınızı da qiymətləndirirəm. Lakin onu da etiraf eləyim ki, elə bu məni öz gözümdən salır. Mən özüm özümə avara sərgərdən bir adam kimi görünürəm. İnanın ki, bunun səbəbini soruşsanız, izah eləyə bilmərəm. Ancaq, Elə bil ki, siz mənə məzəmmətlə baxıb soruşursunuz. Heç öz xalqından xəbərin varmı? Xurşid Banu son dərəcə pərişan. Mən deməyə söz tapmıram, Xasay. Knyaz Xasay, Xurşid Banunu öpərək. Nə olursa olsun, mən sizin məhəbbətinizdən başqa heç nə haqqında düşünmək istəmirəm. Əgər mən indiyə qədər öz xalqımın taleyinə biganə olmuşamsa, günahkar özüməm. Xurşud Banu'nun qoluna girərək o bir otağa keçirlər. Bəyim daxil olub fikirli-fikirli onların ardınca baxır. Altıncı şəkil Xurşud Banu'nun malikanəsi İşıq yananda Kinyas Xasay daxil olur. Hiss olunur ki, nə isə dalğındır. Əsəbi hərəkətlə zəngi götürüb səsləndirir. Daşdəmir gəlir. Daşdəmir. Ağa, Dağıstandan qonaqlar gəlib. Knyaz Xasay, de buyursunlar, daşdəmir çıxır. Sonra qoca knyaz daxil olur. Knyaz Xasay cəld onun qabağına yeriyərək böyük hörmətlə, xoş gördü yəmi, təşrif buyurduğunuzu bilsəydim, qabağınıza gələrdim. Qoca knyaz kresloda əyləşərək. Yolda bizə dedilər ki, xan qızı Xurşud Banu mil düzünə səyahətə çıxıb. Knyaz Xasay. Bəli, əmi, Xurşudbanu Arazdan mil düzünə arx çəkdirmək istəyir. Qoca knyaz. Oho, bu çox maraqlıdır. Kinayə ilə. Bəs sən niyə xanımını müşayiət eləməmsən? Knyaz Xasay. Mən getmək istəmədim, əmi. Qoca knyaz eyni ifadə ilə. Qorxmadın mı bu xan qızının keyfinə toxunsun? Knyaz Xasay tutularaq. Siz çox qəzəblisiz, əmi. Qoca knyaz yaşına uyuşmayan bir ötkəmliklə, bir arvaddan ötəri vətənini, ata-baba yurdunu atan oğla qarşı mən nə cür olmalıyam? Mən 10 il səni Peterburqda bunun üçünmü oxutdurdum? Sən oradan qaydanda Dağıstanlılar Allaha dua eləyirdilər ki, onların da elimli, əqilli adamları yetişir. Onlar sənə ümid bağlayırdılar. Canişinin idarəsində sənin kimi adamları olduğuna sevinirdilər. Onlar səninlə fəxr eləyirdilər. Kinyas Xasay Əmi, Xurşudbanu Allahın buyurub, Peyğəmbərin xəbər verdiyi qanunla mənim halal zövcəmdir. Qoca Kinyas Mən 90 yaşlı qoca Dörd gün at sürüb Dağıstandan bura gəlmişəm ki, xan qızı barədə səninlə söz güləşdirəm. Qısa pauza, dərindən nəfəs alaraq mülayim səslə. Özün bilirsən ki, məndən sonra bizim neçə yüzil tarixi olan o müqəddəs yurdumuzda bir başı papaqlı sən qalırsan. Sən də böyük əcdadınızın çırağını söndürüb düşmənlərimizi sevindirmə. İgid babalarının ruhundan utan, qayıt vətəninə. Mən gedirəm namaza. Özüm də səhərə qədər sənin qərarını gözləyirəm. Səhər qaydasıyam Dağıstana. Qalxıb ağır addımlarla çıxır. Knyaz Xasay əsəbi halda var-gəl eləyir. Xurşidbanu şən əhvalla daxil olur. Xurşidbanu Salam əzizim, Knyaz öpür. Mil düzünü gəzdiyimi eşidib şahsevən, afşar cəmatı tökülüb gəlmişdilər. Mənim arazdan mil düzünə arx çəkdirmək istədiyimi bilib o qədər sevindilər ki, əllərindən güclə qurtarmışam. Axı yarı canım qalmışdı sənin yanında. Deyir, dağsından qonaqlarımız gəlib. Knyaz Xasay. Bəli, əmim gəlib. Banu bəyim, əmim istəyir ki, həmşəlik qayıdım Dağıstana. Xurşid Banu, bərk sarsılır. Ağır pauza. Bəs sən nə düşünürsən Xasay? Knyaz Xasay. Əmimin yaşı 90-ı keçib. Ondan sonra ata-babamızın yurdunda tək mən qalıram. Əgər mən də oranı həmşəlik tərk eləyib xaraba qoysam, düşmənlər sevinəcək. Dostlarsa mənə nankor, yaramaz bir oğul kimi lənət yağdıracaq. Xurşid Banu sanki bütün cəsarətini toplayaraq. Knyaz, mən sənin öz həmvətənlərinin lənətlərinə məruz qalmağına dözmərəm. Knyaz Xasay, bilirəm ki, siz dünyanın ən alicənab qadınısınız. Gedək Dağıstana Banu bəyim. İndiyə qədər Qarabağda yaşamışıq. Qoy bundan sonrakı ömrümüz də Dağıstanda keçsin. Xurşid Banu. Yox Xasay. Öl desən ölərəm, amma bu faciəli vətənimi atıb getmərəm. Mənim kəndlilərim mənə ana kimi baxırlar. Dərdlərini, sərlərini mənə açırlar. Məndən kömək umurlar. Kinyaz Xasay. Siz tez-tez gəlib onlara baş çəkərsiz. Axı, axı sizin öz həyatınız da var, Banu bəyim. Xurşid Banu bir cavab verməyərək qəti addımlarla Knyaz Xasaya yaxınlaşaraq boynundakı medalyonu açıb onun boynundan asaraq yaxasını düymələyir. Xurşid Banu, bu medalyonun içində bizim övladlarımızın, Mehdiqulu ilə Xambikənin şəkilləri qoyulub. Apar özünlə. Allah səni həmvətənlərinlə xoşbəxt eləsin. Knyaz Xasay həyəcanla. Axı, axı Banu bəyim. Xurşud Banını sinəsinə sıxır. Xurşud Banu. İndisə get Knyaz. Bizim birlikdə keçirdiyimiz günlərin xatirələri mənim üçün o qədər əzizdir ki, bundan sonra ömrümə 10 ömürdə calansa, yenə də onlar məni yaşatmağa kifayət eləyər. Knyaz Xasay sürətlə otaqdan çıxır. Xurşidbanu bütün gücünü toplayaraq mərdanəliklə ayaq üstə dayanıb onun ardınca baxır. 7-ci şəkil Xurşid Banu'nun malikanəsi Xurşid Banu gəlir. Xurşid Banu, xoş gördük sizi. Möhnət, həmişə xoş günün olsun Banu bəyim. Xurşid Banu, nə əcəb gəlmisiniz? Möhnət, Arazın iki ağaclığında olan uçsuz-bucaqsız mil düzünün bərəkətli torpaqları zəbanə çəkib yanır. Şahsevən, Afşar, Ağcabədi, Qarabulaq cəmaatı su dərdindən o torpaqları əkib becərə bilmir. Sən xeyir işlər anasısan, Banu bəyim. Bəlkə Arazdan da mil düzünə bir arx çəkdirəsən, bizim əlimizi çörəyə çatdırasan. Xurşud Banu. Mən o barədə fikirləşirəm. İnşallah tezliklə işə başlarıq. Möhnətlə şahmar gedirlər. Xurşid Banu stulda əyləşib nə isə yazır. Mirzə Ruhullah daxil olur. Mirzə Ruhullah. Banu bəyim, İran şahzadəsi sizinlə nəzakət görüşünə gəlib. Xurşud Banu. Yaxşı Mirzə, qoy gəlsin. Mirzə Ruhullah çıxır. Şəhzadə Mirzə Ruhullahın müşayiəti ilə daxil olur. Şəhzadə. İbrahim xanın nəvəsi, Mehdiqulu xanın qızı, Qarabağın gözəl şairəsi Xurşudbanu bəyimə öz dərin hörmətimi bəyan etməklə bəxtiyaram. Xurşudbanu, təşəkkür edirəm Əla Həzrət. Ancaq biz qadınlar bir qədər şöhrətpərəst oluruq. Əla Həzrətin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, mən yalnız Qarabağın deyil, bütün Azərbaycanın, həm şimali, həm də cənubi Azərbaycanın şairəsiyəm. Özüm də bununla fəxr eləyirəm. Şahzadə Mən buna çox şadam, Xurşud Banu bəyim. Böyük İran səltənəti şeiri, sənəti qiymətləndirməyi bacarır. Xüsusən də şeir kəlamı bu qədər nəfis xanımın qəlbindən zahir ola. Xurşud Banu Görünür, Əla Həzrətin özü də şeiri çox sevir. Şəhzadə Bəli, Xurşud Banu bəyim. Firdovsinin, Hafsin, Sədinin kəlamı ilə dil açan şəxs şeiri, sənəti sevməyə bilməz. Xurşud Banu Dünyada qəribə təzadlar olur əla həzrət. Şeir sənət nəcib hisslərin, nəcib fikirlərin tərcümanı olduğu kimi bəzən qəddar hökumdarlar da onu sevir. Şəhzadə Xurşud Banunun sözünün üstündən keçərək İran şahları həmişə şeirin, sənətin himayədarı olmuşlar. Firdovsilər, Sədilər, Hafizlər o böyük qayğı və məhəbbətdən ruh almışlar. Xurşud Banu Məncə o ulduzlar qədim İran mədəniyyətindən işıq almışlar. Mədəniyyəti isə xalq yaradır. Şəhzadə İran mədəniyyətini belə qiymətləndirməyinizə xeyli şadam Xurşud Banu bəyim. Ancaq sizin lütfən xalq adlandırdığınız qara güruhun əksəriyyəti günahkarlardan, canilərdən ibarətdir ki, möhkəm hökmdar olmasa onların öhdəsindən gəlmək olmaz. Xurşud Banu artıq əsəbiliyini saxlaya bilməyərək. Güman edirəm ki, Əla Həzrət xalq haqqında bu qədər sərt mülahizədə olmasaydı, Cənubi Azərbaycanlılarla bəlkə də başqa cür rəftar edərdi. Şahzadə, etiraf edirəm ki, biz Azərbaycanların zəkasını, cəsurluğunu lazımı qədər qiymətləndirməmişik. Axı İranın Şah İsmail kimi, Nadir Şah kimi qəvi hökmdarları Azərbaycanlı olmuşdu. Mən hələ qacarları demirəm. Xurşud Banu Biz öz tariximizi yaxşı bilirik, əla həzrət. Saata baxır. Bununla da görüşün qurtardığını hiss etdirir. Şəhzadə Bizim bu görüşümüz cənabınıza qarşı məndə böyük hörmət və heyranlıq hissi doğurdu. Qalxır. Xudafiz xanım. Şəhzadə çıxır. Xurşud Banu artıq qəzəbini saxlaya bilməyərək qışqırır. Cəllad, ikiyüzlü qan içən! Mirzə Ruhullah. Əsəbləşməyin Banu bəyim. Bizim taleyimiz səbr mətanət istəyir. Mənzil uzaq, yol çətindir. Xurşud Banu. Ah Mirzə, elə bil ki məni dəmir məngənə arasına qoyub sıxırlar. Bəzən mənə elə gəlir ki, biz heç bir zaman bu məngənədən xilas ola bilməyəcəyik. Mirzə Ruhullah. Azərbaycan oğullarının zəkasız cəsurluğu yaşayır Tarix bir-iki nəslin ömründən ibarət deyil, Banu bəyim. O böyük azadlığı biz görməsək də, damarlarında bizim qanımız axan gələcək nəsillər görəcək. İndi bizim bu vətən torpağında üst-üstə qoyduğumuz hər kərpic düşmənə bir güllədir. Çıxır. Qısa pauza. Daşdəmir gəlir. Daşdəmir. Seyd Hüseyin hüzurunuza gəlmək istəyir. Daşdəmir çıxır. Seyid Hüseyin daxil olub təzim edir. Xurşud Banu Əyləşin, cənab Seyid Hüseyin. Seyid Hüseyin əyləşməyərək. Banu bəyim, sizin tapşırığınızla 5 nəfər Rusiyaya, 5 nəfər də Parisə təhsilə göndərmək üçün istedadlı gənclər intixab etdik. Xurşud Banu Özləri necə baxırlar bu işə? Seyid Hüseyin, çox sevindilər Banu bəyim. Xurşud Banu Bəs valideynləri? Seyid Hüseyin. Bəziləri əvvəl razı olmaq istəmirdilər. Deyirdilər, oxutmağa gücümüz çatmaz. Fəqət mən onları başa saldım ki, cavanlar onların yox, sizin xərcinizlə təhsil alacaqlar. Ondan sonra məmnuniyyətlə razılıq verdilər. Hidayət xan daxil olur. Hidayət xan. Seyid Hüseynə əhəmiyyət verməyərək, salam əmzadə. Xurşud Banu. Xoş gəlmisən Hidayət. Hidayətxan. Bizim Araz qırağı kəndlərimizdəki darğamız bu gün xəbər gətirib ki, güya sən Arazdan mil düzünə arx çəkdirmək istəyirsən. Özü də bu arx bizim torpaqlardan keçəsidir. Xurşud Banu. Bəli, elədir. Hidayətxan. Məyər sən bilmirsənmi ki, bizim o yerlərdəki rəyyətlərimizin hamısı köçəridir. Qışlaqda cəmi 2-3 ay olurlar. Qoyun quzularını bir ay burada otarırlar, bir ay orada. Demək, onlara sən düşünən arx lazım deyil. Xurşud Banu Su olarsa, onlar da yavaş-yavaş köçərlikdən əl çəkib oturaq həyata keçərlər. Özlərinə ev eşik tikib, uşaqlarını oxutdurar, qaraçı günündə yaşamazlar. Hidayət xan Xəbərdarlıq eləyirəm səni, Banu bəyim. Mən qoymayacam ki, o arx bizim torpaqlardan keçsin. Eşitdinmi? Qoymayacam. Hidayət xan hirsli halda çıxır. Seyid Hüseyin. Siz məyus olmayın, Banu bəyim. Xurşud Banu. Əsəbi coşğunluqla. Məyus olmaq? Yox. Mən öz taleyimə qalib gəlmək istəyirəm. 8-ci şəkil. Xurşud Banu'nun malikanəsi. Harda isə xanəndə Xurşud Banu'nun şeirlərini tarım müşayiəti ilə oxuyur. Birdən Xurşudbanu əlləri ilə üzünü qapayıb kresloya oturur. Mirzə Ruhullah daxil olur. Mirzə Ruhullah asta səslə. Banu bəyim. Xurşudbanu cavab vermir. Ona yaxınlaşaraq əlini susuzca çiyninə qoyur. Nə olub qızım? Xurşudbanu əlini üzündən çəkərək. Heç nə. Uşaqlıqda siz həmişə mənə deyərdiniz ki, insan xoşbəxtlik üçün yaranmışdı. Mənsə xoşbəxt olmadım. Ancaq məni düşündürən bu deyil Mirsə, uşaqlarımın taleyidir. Qorxuram Mirsə, qorxuram. Qorxuram ki, onların da taleyi mənimki kimi ola. Mirzə Ruhullah Sənin öz taleyindən şikayət etməyə haqqın da yoxdur, Banu bəyim. Böyük yaradan, həqiqi insan üçün lazım olan nəcibliklərin heç birini səndən əsirgəməmişdi. Sən bizim igid qızımızsan. Qalx ayağa, İran şahzadəsinin vəziri Məlik Dövlə səni təkidlə görmək istəyir. Xurşud Banu Yaxşı Mirzə, qoyun gəlsin. Mirzə Ruhullah çıxır. Məlik Dövlə daxil olub təzim edir. Buyurun, əyləşin. Məlik Dövlə səndələ əyləşərək. İltifatınıza qarşı mütəşəkkirəm, Banu bəyim. Bu səhər sizin təzə saldırdığınız bağda Əla Həzrət Vəliyyətlə seyrə çıxmışdıq. Oradakı dilirba güllər, çiçəklər mənə Təbrizdəki baxçamızı xatırlatdı. Xurşud Banu Mənə nə qulluğunuz vardı, cənab Məlikül Dövlə? Məlikül Dövlə Banu bəyim həzrətləri, siz ağıllı bir qadın olduğunuz üçün mən heç bir müqəddiməyə şuru etmədən birbaşa mətləbə keçirəm. Xurşud Banu, buyurun. Məlikül Dövlə İran taxtının vəliəhdi Şəhzadə həzrətləri sizinlə izdivac təmənnasındadır. Xurşid Banu Cənab Məlikül Dövlə, siz necə ki bizim Azərbaycanlımız, soruşuram, belə bir izdivaca siz özünüz necə baxardınız? Məlikül Dövlə Banu bəyim, əlbəttə ki, neçə minillik tarixə malik İran səltənəti ilə qohum olmaq biz Azərbaycanlılar üçün xoşbəxtlik olar. Bilirsiniz ki, məmləkəti Azərbaycan iki böyük dövlətlərdən birinə iltica etməlidir. Belə bir dövlət isə əlbəttə ki, dini dinimizdən olan böyük İran səltənətidir. Xurşid Banu Əgər İran şahları öz dini qardaşlarının qədrini bilirdilərsə, nə üçün qoşun çəkib Azərbaycan əhalisinin əlsiz ayaqsızlarını qılınçdan keçirirdilər? Neyçün sizin vəli neymətiniz vəliyyət Cənubi Azərbaycana divan tuturdu? Neyçün İran şahları Cənubi Azərbaycanlıların dilini, milli hüququnu əlindən alıb onları öz içlərində əritmək istəyirlər? Məlikül Dövlə, Banu bəyim, sizi inandırıram ki, İran hökumdarlarının bizi farslaşdırmaq siyasəti biz Azərbaycanlıların xoşbəxtliyidir. Xurşud Banu, xoşbəxtliyidir? Məlikül Dövlə. Şübhəsiz, o zaman biz də farslarla bir hüquqda olarıq. Dövlət işlərində onlarla bərabər iştirak edərik. Bəli. Xurşud Banu son dərəcə qəzəbli. Tutmayın mənim adımı. Rədd olun nökər. Qab dibi yalayan nökər. Rədd olun. Məlikül Dövlə öz-özünə. Bu nədir baba? Cəld çıxır. Mirzə Ruhullah daxil olur. Mirzə Ruhullah. Sən ruhi müvazinətini itirmə Banu bəyim. Vaxt gələcək, xalq özü vətən xainlərinə divan tutacaq. Qısa pauza. İcazənlə sənə bəzi sözlər ərz etmək istəyirəm. Bütün iftiralara, dediqodulara son qoymaq üçün məsləhət budur ki, sən subay qalmayasan. Xurşud Banu. Yaxşı Mirzə, mən o barədə fikirləşərəm. Mirzə Ruhullah təzim edərək çıxır. Pauza. Xurşudbanu dərin psixoloji sarsıntı keçirir və birdən zəngi səsləndirir. Bəyim daxil olur. Xurşudbanu. Get Seyid Hüseyni bura çağır, bəyim. Bəyim çıxır. Qısa pauza. Seyid Hüseyin daxil olub təzim edir. Xurşidbanu. Seyid Hüseyin. Mənə xəbər verdilər ki, siz hər gün bağçanın qalınlığında dayanıb mənə gizlin tamaşa edirsiniz. Nə üçündür bu maraq? Pauza. Niyə dinmirsiz? Seyid Hüseyin, əh buyurun, Banu bəyim. Onsuz da mən gecə-gündüz cəhd eləyirəm ki, bu günahkar məhəbbəti ürəyimdən çıxarım. Xurşud Banu, nə üçün siz o məhəbbəti günahkar hesab edirsiniz? Seyid Hüseyin, mən özümü bu məhəbbətə layiq bilmirəm. Xurşud Banu, nə üçün? Siz belə gözəl, sağlam, savadlı bir oğlan, Seyid Hüseyin, mən kimsəsiz, yoxsul bir adamam. Xurşud Banu, məyər yoxsulların sevməyə ixtiyarı yoxdur? Qəribə bir tənə ilə. Cənab Seyid Hüseyin, mən İbrahim xanın nəvəsi, Mehdiqulu xanın qızı Xurşud Banu, Allahın buyurub, Peyğəmbərin xəbər verdiyi qanun üzrə sizin sövcəniz olmaq istəyirəm. Siz buna razısınızmı? Seyid Hüseyin, Banu bəyim, Xurşud Banu əsəbi, bəstirin, məyər mən öz vətənimdə kimsəsiz deyiləmmi? Məyər bizim səsimiz Qaf dağında tilsimə salınmış əfsanəvi zümrüd quşunun səsi kimi bir yana gedib çıxırmı? Yox, Seyid Hüseyin, tale bizi əbəs yerə bir-birimizə rast gətirməmişdi. Biz indi əlaçsız da olsaq, çərxi dövranı geriyə döndərə bilməsək də mücahidik. Qoy böyük yaradan bizim izdivacımızı vətənimiz üçün uğurlu eləsin. Seyid Hüseyin, amin.